قصيدة أختاه للشاعرة دكتورة أمل العرب أختاه أختاه أناديك فانهضي أختاه أناديك فانهضي بربك لا ترحلي أختاه أناديك فانهضي بربك لا ترحلي قومي وحاولي أن تقفي على قدميك بالله اسمعي قومي وحاولي أن تقفي على قدميك لله اسمعي لا تيأسي لا تيأسي فالله موجود وهو غالب على أمره وأنت مؤمنة وتعلمي لا تيأسي فالله موجود وهو غالب على أمره وأنت مؤمنة وتعلمي إن الأمر لله الواحد المقتدر إن الأمر لله أن تتحركي وترجعي كما كنت في الأول وأفضل قادر على أن تتحركي وترجعي كما كنت في الأول وأفضل أناشدك بالله أناشدك بالله لا تبكي يا حبيبتي أناشدك بالله لا تبكي يا حبيبتي فالبكاء يحرقني والدمع كبركان نار تجري على الوجنات فارحمي فالبكاء يحرقني والدمع كبركان نار تجري على الوجنات فارحمي أرجوك أرجوك لا تتألمي الألم يذبحني وينخر التعب في أضلعي كما ينخر كما ينحر السقم كل أيامي وأيامك والأعياء يقتل كل رجاء كسهم يصيب أحلامي وأحلامك كسهم يصيب أحلامي وأحلامي واكملي مسيرة العمر أنت رمز الإبداع وعنوان الأسرار المتنوعة واخلعي صوب المرض وناجيك يا الله أن تشفي أمي برحمتك أرجوك انسي الوجع وارجعي وناجيك يا الله واخلعي صوب المرض برحمتك يا أرحم الراحمين مع تحيات دكتورة أمل تجارة الأمل العربي لا تنصهري كشمعة لا تنصهري كالشمعة وتختفي لا تنصهري كالشمعة وتختفي فأنت صاحبة القلم الذي يسطر أبيات جميلة منغمة عودي حبيبتي